Contem-me lá que assunto sério é esse. O Mano é gay. A ah, tu e era só isso? Não, não é só. Eu vou mudar de sexo e quero que me chames Armando. Se é isso que te faz feliz, Armando. Entretanto, começámos a namorar. Olha que bom! Um com o outro. Se isso vos faz felizes. Mas eu já engravidei a Mana. Então eu vou ter um neto. Não, pai, eu vou abortar. Então, mas tu achas que isso é o melhor? E eu vou-me suicidar. Olha que pena. Se precisares de ajuda para isso, o pai está aqui. Obrigado, pai. Tu és um anjo. E fora isso, contem lá como é que correu o resto do dia. Benzito, eu continuo desempregada e cheia de dívidas. Mas o Vítor Gaspar disse que o país está no bom caminho. E ele tem tão bom ar. É capaz de ter razão. Caralho para o governo! Este governo tira a paciência a um santo. Saio desta casa. Já não são meus filhos. Não vazem cantigas, vai à Manif.